мына жерге жарысуға келіп тұрмыз ба ең соңғы жарысы болсын о біздің сериалда әркім өзін көрді асықпасаңызшы екінші сезонда не болады құдай қаласа көресіздер <laughs> өлең қойып тик токқа салып жіберу керек хорошо қамажай өйстіп бастайды өзің екенсің ғой сәуленің жынына тиетін а давайте фейс ту фейс жасайық бүгін біздің қонақта э, еліміздің қазақ елінің э, халық э, халық енелері деп айтсақ болады иә, біріншіден ой ой мынандай енелерді халық көріп отыр кешірім сұраймын десең иә иә а мен айтқанымнан қайтпаймын бүгін біз иә. самарқанский және де ташкентский плов жасаймыз Э, данагүл апай жаңа самарқандский иә, ташкентский ташкентский ана жасаймыз қазақский жасамаймыз күрішін езбей ақ бірақ қазақскийді э, екінші сезоннан кейін жасаймыз жарайды жақсы иә. айтсаң <laughs> э, сіз жаңа кадрдың ар жағында съемканың съемкаға дейін мына зығыр май жайлы сұрағаныңыздан иә. кейін давайте сіз самарқандский плов жасаңыз хорошо самарқандский иә самарқандский плов мынандай зығыр маймен жасалады а может мен ташкентский жасайын Э, давайте сулифаға шешіп алыңызшы иә мен крайний болып қалмайын сулифаға жоқ данагүл апай нені қалайды алсын да маған бәрібір в принципе все давайте самаркандский онда самаркандский қоймай тұр жарайды самаркандский самаркандский да жанар апай ташкентский палау жасайды э, бұл екі палаудың айырмашылығы э, жалпы процесінде бірақ арасында бір екі ингредиенттер бар бір екі моменттер бар оны э, айтасың өзің барысты айтамын ең басы айырмашылығы самарқанд палауын мынандай зығырмаймен жасалады иә. зығыр зығырмайды біз специально самарқандтан алдырамыз иә сиыр етінен жасалады сиыр етінен тек қана сиыр етінен ой палау деген қойдың етінен дәмді болады ғой енді екеуін араластырып жасауға болмай ма данагүл апай асықпасаңызшы асықпасаңызшы онда сіз ташкентский алыңыз мен ташкентскийді алайыншы все онда біз самарқандский жасаймыз э, бүгін біз э, бір килограмм күріш дайындаймыз бір килограмм күрішке бізге бір килограмм ет бір жоқ бір где то бір жарым килограмм ет қосамыз өйткені қазақтар ет жақсы иә, көреді иә иә э, арнайы ә, сары морковь оңтүстіктен келген иә бұдан сары сәбіз негізі сары сәбіздің фишкасы бұл сок көп шығарады да су көп шығарады бірақ ә, қызыл сәбіз ә, э, тәттірек та мынаған қарағанда иә yeah. yeah, иә, соны қазір кесеміз а мынаның ә, несі согы көптеу да бұның согы көптеу иә солай ма иә. бұдан где то сәбізден тоже бір жарым екі килограмм саламыз бір килограмм күрішке где то үш жүз елу грамм май қосамыз үш жүз елу төрт жүз төрт жүз грамм ғой енді иә, иә мынау сіздің құйрығыңыз <laughs> құйрық мынау енді сен ет базардық екен шапқан екен мына жерде иә. бір топ топатай жылқпен бірдеңе бар иә иә менікі сиырдың қабырғасы екен иә. данагүл апай құйрығыңыздан бір кесіп беріңізші әрине әрине әрине ой не дегені <laughs> сериал болып кетті ғой иә. <laughs> сериал екінші сезон басталып кетті ғой біз мына бірінші сезонды көрдік ә, сіздің ойыңыз жалпы осы сериалдан халық ә, көргеннен кейін не алады қандай үлгі алады өздеріне қандай плюс алады негізі жалпы әр сериалды біз дұрыс түсініп көру керекпіз да сол жайлы дұрыс қой иә енді жалпы халық әр халық көрермен былайша айтқанда өзіне керегін алады өйткені адамдар бірдей емес біреулер мысалға бұл не тәрбиелік мәні бар бұл не сұмдық бұл қандай ұятсыздық қандай жаңағы деп айтуы мүмкін оларды да біз жаңағыдай тыңдауымыз керек олардың да жағдайын біреулер күледі мынау қандай мәні бар мағынасы бар жаңағы келешекке біздің болашаққа үйрететін бір зор нәрселер ішінде бар екен деп біреулер солай ойлау мүмкін біреулер тіпті қабылдамауы да мүмкін сондықтан ол әр адам өзіне керегін алады сәуле сияқты персонажды алайық енді мысалы менің өз өзімнің да иә. ойнап жүрген персонажды мүмкін әйелдер бар шығар ол өмірден алынған ә, жалпы нелер ә, образдар ол аппақ келін мына сіздердің байларыңызды тартып алғалы жүр өмірде ондай адамдар бар екен кездеседі иә. оны э, жаңағыдай кейде өз көзімізбен де көріп жүреміз естіп жүреміз деген сияқты мүмкін экраннан өздерін көріп жиіркеніп мысалға Э, анда да э, қыстырылысып мында да қыстырылысып э, сондай жағдайға енді душар болмағысы келетін әйелдер мүмкін өздеріне сондай бір қалай деп айтсам екен мақсат қоятын шығар қой менен мынандай болмайын деп бірақ енді айтады ғой адамды ол өзгермейді ешқашан деп мен осы аппақ келін сериалында әрбір ене өзін көрді деп ойлаймын иә Э, енді басқа ұлттан келген ол мүлдем басқа нәрсе э, мен енді өмірде өзімнің ұлым жоқ бір қыз ғой э, бірақ енелік жайынан талай ағаларының келіндері бар үйде үйге де маған келін болып түсті ә, жеңгелермен де қарым қатынасым әлі дейін құдайға шүкір жақсы бұнда енді бәрібір біздің өзіміздің қазақтың менталитеті болады ғой сонда енді бай балам салған байғұс әйел ғой анау не болып кетті де бірақ ұлттың э, да ішінде жақсы болады жаман да болады мен он жерден ойбайлағанмен маған негізі жақсы тәрбие көрген қыздап болды кинода сериалда иә ал сериалда мен ойлаймын сол осы бағда оқиғаны өрбіте отырып әркім өзін көрді ғой деп ойлаймын э, өйткені қамажайдың да басында қателескен уақыттары болды өше сен мынау қайдан шықты ол былай тұрсын қазақтан келін әкелгеннің өзінде біз қазір енелердің мектебін жоғалтып алдық қой иә. келін мен баланың ортасына түсіп қазір мен қазір сенімді жауап бере аламын біздің қазір отбасының ажырасып жатқан елу алпыс проценті біздің енелердің э, несі білімсіздігі білімсіздігі емес біліксіздігі әрине бұнда менікі деген болмау керек мынау сенің әке шешең мынау менің әке шешем деп солай басталады міне сізге айтайын екіншіден енелер ол қыздың шешесі болсын ұлдың шешесі болсын бәрібір сол қызының үйіне кәдімгідей қайта қайта бара беріп қайта қайта жылтың жылтың етіп бара беріп болмаса қызы әке шешесінің үйінен шықпай болмаса күйеуі анау жаңағыдай ә, болады ғой енді шешесінің қасынан шықпай деген сияқты жаңағыдай сөйлесіп отырған кезде әйелмен көбірек емес анасы анасының қасынан шықпайды соның әңгімесін тыңдап сонымен жаңағы күбір күбір шүбір жүр әрине ондай нәрсе болмау керек күйеуге тиді ма қыз бала сол үйге бар деп бәріміз де айтамыз аллаға шүкір мына екі қызымызды күйеуге беріп отырмыз ғой айым қанша рет келеді аптасына үйге жоқ айымға мен о баста <laughs> айтқам о баста иә. айтқам жылтың жылтың етіп үйге келуші болма телефонмен сөйлесіп тұрамыз хабарласып тұрамыз амандығын біліп тұрамыз аллаға шүкір иә. біз де үйлеріне жылтыңдап бармайтын біз шақырған кезде күйеуімен келеді олар шақырған кезде біз отбасымызбен барамыз біз кинода лияның шешесі енді қашықта ғой әлі келген жоқ ол туралы біз сол э, сериалда осы шет жағасын бердік анасының баласына деген қызғанышы келінге жағы отырса опақ тұрса сопақ да? ана байғұс келінді енді қамажай басында әдемі ә, дұрыс істеген жоқ э, бірақ бір жағынан оны да түсінуге болады сәуле де жанын қоймай жатыр мына масқара жалғыз ұл қапқара келінді алып келді жалғыз ұл деп кімді алып келгенсің кім деймін анау лия оның аты америкада бірге оқыдық неге айтпайсың сен а неге ақылдаспайсың сосын баланың көзқарасы өзгеріп кеткен осы кезде ана байғұс қамажа екі оттың ортасында қалды келінің жаман емес екенін білет, бірақ келін де енесінің жаман емес екенін білет. ортада тұрған менталитет иә адамдар не айтады деген адамдар не айтады ең ал аңсағанның көзқарасы мен өзім білем дейді бірақ оның өзім білем деген ауылда жүрмейді сөйтіп екі оттың ортасында қалады да және де ол біздің қанымызға сіңіп кеткен ғой иә елден ұят болады ұят деген сөз вот иә. өйткені біз өзіміздің өміріміз емес ел қалай ойлайды не айтады деп сол ел үшін өмір сүреміз сосын қалған дальше ә, саламыз ол да енді бізде морковь аз көп ұстамаймыз где то может негізі отыз минутта мақсат э, ет пісе қоймайды сол үшін э, палауға ет таңдаған кезде жас болған дұрыс иә жас болғанда дұрыс и ең бастысы обязательно біз қандай ет қолданамыз мына қабырға еті шапақ іш, іштің еті сосын мына лопатканың еті и міндетті түрде ет ә, жаңағыдай май, май аралас болу керек міндетті түрде таза мындай ә, алу қажет керек жоқ иә? Иә. өйткені ол көп піседі сухой болып пісет сок бермейді мына жерде май сүйек обязательно сүйек болса арасына сүйек қосып жіберіңіз иә қойдың қабырғасы иә. жақсы ғой иә. палауға қойдың иә, қабырғасы өте жақсы сок береді и сосын қараңыз э, неге былай су құямыз өйткені жаңағы сүйектен э, сок шығады еттен сок шығады и бұл э, сосын күріш салған кезде күрішке сіңеді беттің көбігін аламыз ба жоқ жоқ керек не обязательно сіздің кейіпкерлеріңіз бар иә қамажай мен сәуле жалпы сондай адамдарды сіз енді өмірде кездестірдіңіз ба енді ауылда мысалы ауылда қалай біздер жиналамыз той болған кезде содан кейін өлім жітім садақа сондай ас беріліп жатқан кезде сол кезде сол әулеттің міндетті түрде бір айқайшысы болады ер адамнан біреу малдың сойылу табақ тарту бәріне қарап тұратын бәрі соған бағынады аюдай ақырған екінші бір айқайшы әйел болады менің образымда сол әйел деп Эй! Иә? не істеп отырсыңдар тырп тырп кетіп не маған қонаққа келдіңдер ма істеңдер жұмыстарыңды әй ана қамырыңды жөндеп жай ана қарашаш қалыңдығы бетіңнен де қалың болып тұр ғой ертең менің келінім келсін көресіңдер бәрің содан үлгі алатын боласыңдар сол болмаса шыныменен ешкім тырп етпейді ол ананы да жайғастырып бәрін жайғастырып уақытыменен кәдімгі сол үйдің қазан ошағын жинаттырып орнын сыпырттырып кілтін тапсырып сөйтіп барып кетеді сондай әйелдер болады ол сол әулеттен шығады соның міндетті түрде күндесі болады отырса опақ тұрса бірақ қолынан түк келмейді тіліменен жаңағы иә орақ орақ орады бірақ қолынан түк келмейді сонда әйелдер болады біз сол сәуле мысалы мен иә. былай түсінемін сәуле бірінші болғысы келеді сондай әйелдер бар бірақ ол оған келсін келмесін иә. ол өзін қарамайды ол бірінші болу керек атақ білесің ба білмеймін атақ керек па оған немене керек екен бірақ бірінші болу керек қолынан ештеңе келмей тұрса да ол бірінші болу керек ұқтыңыз ба сондай әйелдер бар өкінішке орай өздерін жағдай өздеріне сын көзбен қарай алмайтын әйелдер бар вот соның иә сол сол екі әйелді бердік иә. мен айтып отқаным сол ғой біздің сериалда әркім өзін көрді кел мен палаудың ең тағы да бір фишкасы ол э, жалпы мына пісірген кезде ә, сәбіз бен күріш араласпау керек араласпау керек дәл сондай қылып біз ә, жаңағы піскен кезде майды қашан саламыз сосын ба уақыты келеді ғой жанар апай былай күрішті ораймыз десейші күріш емес жаңағы сәбіз сәбіз иә. бен етті иә масақана сияқты яғни араласпайды қанша араластырсаң да иә, иә, араласпайды сол үшін мына шеттеріне былай салып салып салып былай кішкене басып басып басып өйткені қазір күріш алынады бұның үстіне мына жерде де дәл сондай бірақ марлясыз құдай қаласа жақын арада э, екінші сезонның түсірілімі басталады қазір авторлар жазып жатыр э, енді сол екінші сезонда өзіңіз не күтесіз қалай болады жағдай соны бөлісіп кетсеңіз уақыт бар бізде так что смело айта берсеңіздер болады о екінші сезонда не болады құдай қаласа көресіздер жалпы өзіңіздің ойыңыз прогнозыңыз дейді ғой жалпы мына модный сөздермен екіншісі әдетте былай болады киноның біріншісін түсірген кезде жақсы өтіп жатады да екіншісіне келгенде кішкене неғымайды сондықтан осы жолы енді мен ойлаймын біздің ә, өте қатты жаңағыдай не күш түседі өйткені екіншісі жанар қалай ойлайсың ол біріншісінен де асу керек асып асып түсу керек болмаса кем болмау керек дұрыс қой иә меніңше біз бірінші маусымда қорытындылайтын болсақ менің кейіпкерім қамажай жұрт не дейді жұрт не дейді деген қоғамдық пікірменен ғана өмір сүріп өзінің отбасына тіптен көңіл бөлмей қойды иә yeah. және өзінің басына келіп жатқан ана басқа ұлт болса да тым жақсы келінді қолынан ұшырып бала жаздады баласын бақытсыз баласын бақытынан айыра жаздады иә. бірақ қанша дегенменен ол бекерден бекер генерал келін емес қой сол елдің иә. сөйтіп дер кезінде есін жиып алды да отбасы әркімнің өз үйі ақмешті отбасы бақытты болса ол жүрген жерінде де бақытты болады сол баласында бір, жағынан жаңаша көзқарасы әсер етті деп ойлаймын сөйтіп көзқарасын мүлдем өзгертіп есін жиып келініне жақтасып өзімен күндес сәулеге барып генералдықтан бас тартып сен қосалды осалды билеп тестой ғой мен өзімнің отын басым бақытын көрем деп көзқарасын мүлдем өзгертті сөйтіп сәуле де арманына жетті бірақ дегенменен жағы алтыннан жезді айыра білетін бірінші бөлім иә, генерал енеміз келіп бәрібір сен осы ауылды билейтін сен боласың деп айтып кетті енді мен көзімнің тірісінде өзімнің орныма сені генерал ене етіп тағайындағым келіп тұр мә қарағым ал Э, яғни сонда бақыт отбасынан басталатынын қамажай түсінді көзқарасын өзгертті ал екінші маусымға келетін болсақ екінші маусым э, бірінші маусымнан жаңа данагүл апай айтпақшы асып түспесе онда барлығы бекер болады сондықтан да халық бізде күтіп отыр бірақ не болатынын мен басып айтқым келмейді бірақ сценарист балаларменен ақылдасып кейін көреміз менімше екінші маусым бірінші маусымды ұмыттырып жіберетін сияқты деп ойлаймын өйткені балалар бірден бірінші маусым біткеннен кейін екінші маусымның сценарийіне кірісті демек халық бізді рейтингті масқара орындап тастадық қой көтеріліп кетті елдің аузының бәрінде аппақ келін иә, қайда иә, барсаң иә, аппақ келін демек айтып отырмын басқа ұлт өкілдері де көріп жатыр екен иә маусымды сериалды көре отырып әркім өзіне керегін алды және әркім өзінің минус плюсын көрді сол жерде егер егер біз сөйтіп олардың жаңағы нүктесін дөп баспаған болсақ ол өтпейтін еді біздің сериалымыз сондықтан да бір жұрт күтпеген жағдай болды біз тың нәрсені көтердік деп ойлаймын басқа ұлттан келін келген кезде қазақ ауылының қандай реакциясын көрсеттік сөйтіп екінші маусымда менің де мысалы сұрап жатса айт қосарым алып қосарым бар бірақ біздің жігіттер де қара жаяу емес сценарийді өлтіріп жатыр сондықтан да жігіттердің қазіргі жазып жатқан дүниелерін мен сатқым келмейді алдын ала бірақ екінші маусым бірінші маусымнан мынадай ал енді озып кететініне мен былай ойлаймын енді сәуле қанша айтқанмен енді жаңағыдай немене болды ғой ол енді кішкене түзелу керек шығар деп ойлаймын өйткені қаншама басына тиіп жатыр қаншама жағдайлар болып жатыр сондықтан ол да ә, жаңағыдай біреудің өміріне араласпай өзінің өзінің өмірімен ә, айналысу керек сондықтан меніңше екінші ә, несінде ай білмеймін түзеу керек сияқты мына сәулет достаса ба екеуі достаса ма не дейді бүкірді молада түзетеді дейді түзелмеуі де мүмкін әй кім біледі кім біледі түзеліп кетеді егер сіз түзеліп кетсеңіз кино қызық болмай қызық болмай қалады ма иә. а не істесем екен <laughs> енді мен айтып жатырмын да анау жаңағыдай бір ел күтпейтін өзіміз күтпейтін бір повороттар бір жаңағыдай бір жағдайлар болып жатса керемет болар еді меніңше иә күндестік өзімізге де күндестік иә, емес жаңағы ұрыс иә. керіс емес басқа бір ситуацияларға басқа бір жаңағыдай жоқ сіздің персонажыңыз ол өлгенде айырылайын деп тұрған жоқ қой биліктен оны енді қайттан одан мысалы сен генерал емессің десе ол өспей беспейді сондықтан да түзелу айтып деп айта генерал не генерал я не знаю білмеймін енді оны сценаристтер өздері шешер бірақ мен мысалға сөйтер едім оны басқа бір жаңа басқа жаққа жіберетін едім ал міне палауымыз дайын болды так мынаны қараңыздар ташкентский палауды біз сразу араластырамыз жабысып қалды жабысып қалды бірақ бәрібір күшті бірақ әкел бәрібір күшті шіркін ай мынандай сүйегімен да сүйегі болсын қасында күріші болсын жанында пиязы болсын ноқаты болсын басында басынан ноқат кетпесін десейші бастарыңыздан ноқат кетпесін құрметті қазақ елі қоямыз енді менің палау өзім ашайыншы бісміллә деп так мынау күріші енді жақсы пісті әңгіме жоқ жақсы пісті оны біз былай жүк чүк бір аударып оны енді қорықпай араластырасың өйткені иә. астында марлі бар иә оны біз қалай пісірдік тура солай сияқты бірақ ә, наоборот бірінші пожалуйстаңыз бірінші маған енді бәрін күріштің бетін порция демей ақ қой бәрін салайын ба сала бер сал сал аяма хорошо <laughs> жанар өзі молшылықты жақсы көремін қалай скажете солай болады көрдіңіз бе мен үйге барып қазір жолдан марлы алып кетейін марли бәрі марли мына жерде салып жіберемін е болды үйге барғасын мен де палау істеймін көресіздер егер не қылса шақырсаңыз болады мастер класс үйіңізге келіп үйретіп мен шақырамын чугунный қазан болса болды бар далада о давайте далада далада жиналайық үшеуміз тағы да далада көрсетіп менде бар далада үлкен де кіші да қазан бар дәмі вообще басқа болады ол жерде оған қойдың етін дайындап қоямын иә жоқ ол жерге чисто не э, говядина иә сиыр еті ғой строго сиыр еті олар тек қана сиыр етінен жасайды сонда да получается иә сол самарқандский палаудың бір ноқат деген бүкілінен сіңіріп алған ғой өзіне тұзын майын қасығым қайда кетті менің шіркін ай мынаны жесе ғой содан кейін көк шай ішіп ұйықтаса иә ойбой жанар апай деймін <laughs> так білмеймін мен өзіме палауға қойдың еті ә данагүл апай мына қараңыз мынадай болу керек асты қиып күшті болыпты күшті күшті так айбей мынаны кесу керек кесіп турап турап жібересің сосын ойбай ойбай дәу қабырға бар еді ғой дәу қабырға мінекей әкел әкел әкел давайте дәу қабырғаны мына жерге қояйықшы ей ой алла міне қамажай өйстіп бастайды өзің екенсің ғой сәуленің жынына тиетін а жоқ менде болған жоқ қой әлі жақсылықты бірінші өзіңіз өзіңе жаса дейді ауызса бар ғой енді тұр ғой одан да үлкен кусок одан да үлкен жаққа жіберіп қойдың сен иә осымен біздің бағдарлама соңына жетіп қалды ә, бізбен болғандарыңызға рахмет конкурс конкурс қазір сіз бірінші лайк қоясыз сосын жазыласыз коммент жазасыз ең көп жинақ, э, ең көп лайк жинаған коммент сыйлық алады иә сыйлық шопері бар тағы да не бар в общем көп заттар сюрприздер бар сейін ішінде көп нәрсе бар иә иә сол үшін кеттік ұялмаңыздар жазыңыздар жаңағыда айтып кеткен төбеде айтып кеткендей ә, пікірлеріңізді жазыңыздар э, барлықтарын күтіп оқып көреміз және де апақ келін сериалының екінші маусымына дайын отырыңыздар аман есен болыңыздар екінші маусымда керемет тартыс болатын болсын оқиғамыз өрбісін сіздерге керемет біз дүние дайындайық сіздер соның куәсі болыңыздар бір себеп екі себеп келіп палау жасауды үйреніп қалдық аман сау болыңыздар бізде сіздерменен көңілдеріңізден шыққанына сериалымыздың қуаныштымыз құрметті біздің сүйкімді де сүйікті көрермендеріміз бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет екінші маусымды да асыға күтеді деген үміттеміз жақсы комменттеріңізді аямаңыздар